Salam sejahtera semua, apa khabar? Sebenarnya bila kita sebut tentang Google Slides ni, ramai yang ingatkan dia hanyalah tempat untuk simpan slides ataupun tempat untuk kita muat naik uh, slide-slide kita yang kita buat melalui PowerPoint dan keynote semua ni, semua tu. Sebenarnya Google Slide didatangkan dengan fungsi presentation yang kita boleh gunakan semasa kita membentangkan sesuatu sama ada secara maya ataupun secara uh, fizikal lah. Contoh bila saya dah buka slide saya ni, contoh saya nak buat pembentangan sekarang, saya hanya perlu tekan present kat sini. Google Slide didatangkan dengan fungsi yang sangat berguna yang pertama sekali ialah fungsi Q&A ni so biasanya kalau kita guna aplikasi lain kita perlu tambah uh, tool-tool uh, lain yang kita selalu guna lah. contoh Mentimeter semua tu contoh kalau kita nak tanyakan soalan kita nak benarkan orang tanyakan soalan kita hanya aktifkan fungsi Q&A ni tekan uh, aktifkan on ni automatic uh, link tu akan dijana di atas tu contoh slides.app ni so uh, kita hanya perlu ke link ni and then contoh saya kalau saya pergi ke link ni sebagai penonton saya boleh tanya soalan ni simulasi lah kan contoh saja, what do you mean by A contoh dia so saya ada option untuk ask dengan identiti saya ataupun anonymously nah, tanpa nama contohlah saya tak nak letak nama saya submit So uh, siapa-siapa saja yang masuk ke dalam link ni Contoh anda adalah penonton Anda boleh tengok soalan yang tadi tanya Kalau anda rasa soalan ni sama dengan soalan anda Anda boleh ni kalau saya tak setuju tak setujulah okey kemudian di paparan uh, pembentang pula kita dah kan nampaklah soalan tu nampak tak tadi apa uh, contoh penonton atau peserta sudah uh, pendengar sudah menanya soalan kita boleh uh, nampak soalan dia and then kalau perlu kita boleh tunjukkan di slide kita nampak tak ah ni yang bagus dia tentang Google Slide ni so senang kita nak nak tunjuk soalan ni sebab tu kita jawablah secara langsung secara bila kita bentang tu okey Uh, satu lagi ialah dia datang dengan timer di atas ni So kita boleh agak masa yang kita gunakan Semasa membuat pembentangan Dia juga ada pointer Sama dengan uh, macam laser pointer Okay ada caption kalau kita nak letak caption baiklah itu sahaja tentang uh, fungsi Q&A dalam Google Slide. selamat mencuba semoga bermanfaat terima kasih